bagala bikola dda amateeka gakole nnyo president mm. and those high judge lawyers gundi judges okujako abamwe but high court judges bamanya nti what is the impact that's how you cannot solve political issues in court using courts of law nti omulamuzi wembaale we, we hmm. yabagoba uyu mugezi yasoma the only problem in uganda a chief magistrate cannot become a judge nebaletanga bigabwe ga lawyer from failed chambers nekafuka ga judges that how can a, a, a, a teacher not become a headmaster chiri mu courts za mweza uganda a magistrate cannot graduate to a judge ha ayali konde mu divere ne this man of mbale is a, a, a, an intelligent man yagamba ki nomuna nomuna muzikwe nalapo mugezi yasiba pastor yiga yagano gante biri yoko munadini nga kamera ziri yabo nga pulezidenti yaveridde ayogera ku gundi genda omale enaku kumi nanyo okomewo oyo uh, naye teyali mu mateeka teyali ku mateeka yali ku logiki public egenda kundaba etya eh, kubanga yiga bamutega bagala tv bamutega nebamuleetera why should yiga when is talking preaching at that time lwaki uh, different media yaliwo era kyeyamugamba tebigambo biwayogedde byagenze mu ggwanga mwonna kubanga akakasajja kwagalira buli bwamu kajja kufa bubi okwagalaagundi yagenda lukwago bamuga nti talina buyigize yabakuba nantaba bagenda newaabwe singa babikuba ne babyasizayo omutwe ngaayina mhm. nantaba yabakuba nabaga nti kakati oyo lutamaguza jabakuba Museveni ya magezi ya sala umulamuzi ogola ya gamba ti wa oluba munomina ichingira munda mukomera eh ah yali jeno kiduma kubye professor celebrity professor of law yasomesha makere ya izana kwa yasomesha kwa from yero university in usa na baga nti kisoboka ogola na chiremera but Museveni because amanyi besi yebamuta he knew ogola knew i want to dent museveni's lizard singa golola alwana ebigundi n'omuntu omusibe emigwa namukubateke n'atala ntuka ono yaba awangudde en lizard arising out of besigi ali mu kkomera zaali zikuba museveni Mm. it was intended to humiliate museveni eh, okay. ogola kati kyoambakati otafiire n'akigwamu otafiire mukwano gwange yaluwamu abamaje bajja nti banoonya kahonda yava mu maje nga tasabye nekimukubirayo bamukubya nkufiira omanye gwe ttiimu eyabantu ekkumi kakati ono omwana mumuzanya mumumuteekawo mumwamuleeta mu bintu muzemuekumukolya publicity nabagamba nti bobi wine weyabasikuwalingirako you did not you applied tough measures on Bobby Wine that you had not earlier subject to BSJ. Petrol stations are BSJ zikola. BSJ safari zinyo. Petrol farm ya BSJ mm, kola. Mm, ono, mm, ono. Any sensible government will undermine, will cut off your financial supply line. That's understandable. Ono muganyo kuyimba petrol station ya BSJ nzigale. Farm ya nzigale. Uyaba yitirako. Habana waga, eh? ono yali ono ono si waabwe ono ate nga waabwe another faction kakati ebyo sebaggala e, e, certificate yali alina certificate of attendance when sebaggala came back from london abantu ne bamulinda okuva ku saawa satu yatuuka ewa kitaawe ekisas esaawa omukaaga ogwekiro akyabayina abantupulezidenti yali agenda nabweru ne bamugamba goba helikopta nagaana yayita ku ttaka basiga ne sebagala kisubi namukubira ekigalo no namukubira ekigalo ani aliwo kati sebagala nalaba abantu basatu nga bamuvaako ebakayingira tooyi eddako ah, ah. era ekyokukolawesi time naye mmwe mulaba emipiira mbalaba mu premier league nemutwalayo ngalabi mwali mulabyeko maniu liverpool ani ezo tiimu zammwe nga zigula omukubi wendulu mu kisaawe zigula sikowala Eh. zikula defender eh. kakati mube mugula abafe wabwe ini bakubi banduru ba mama kerere tata kerere eh. what what Bani, impact ba... what impact does i i told you there is no serious politician i don't know i don't know bajo bajo simumanyi simu people power nga mwagala kuti umukubi wenduru ne mweleta mu kisawe waliwo timu y'omupiira bagiyita labu contractors yote inaba yakuba kesi sigolo mu babuuzi alabu contractors yeri yemisiri mirundi yonga teba na teina ba mirundi wagira yateka anga mizani mizinda na mchisawo owa kesisi ya banga ya buda agendo kuteba alabu contractors efiri minefu ila mzinda fiii na ya samani baku mjako <laughs> yo agwanda siki ulia kano baju mchi agenda kusanya upi ati mchi activist nabagamba anti kusasira nabano biyagenda nabo kwali kujja mukazi wa mukazi wa munene wa kabina kumujja ko bikoyi akabina yasigala nake nako apart from you losing money atenga mukikola kibonona your people ababadde namwe kakati nganze i have maintained my programs sacrifices nti dombalese yezi za sasula sasule you think i'm not a human being how you think i you are ending up under mining era bano ekibi bakubya biliyoni kumi ani agula bajo biliyoniniagulaaniamugulatayinza bajo wankumi biri teri sensible person bajo akolaki indako ani agula abantu vombibajowa ani abagula anti nkugambye nti abakuba museveni bali muye nti gwereeta ekyabajo gwe bakuwadde ki ene human being ayina obujja bajo yabiza bobi wine hey, kuki namwabizanamwabyake nti byakola tebiriiwulira musuubuzi tebamanyi te koowa ya bobi wine bali abalaninga bobi wine baenu ba expert bamuseveni bennyini ewaziizi kiri mu nyumba ewaziizi kiri wakiwuliao twabiriekibiitu kiri mu nyumba ewaziizi kiri mu nyumba tewali kyebakola bobi wine if bobi wine is weakening where do you talk about academic papers after all you have gone to the gemugamba ti munafu hey. Eh. all of this what they are doing tukiyita reverse psychology nti make sure that you appear as if you are harassing bobi wine ti bobi wine bwe bamugamba mwaluwa omukazi omupoliisi yeegana nti omundu teziriyo nga bagala kumutta ne kitaawe bagala mugoba ku kyalo emundu zaaliyo epoliciman epolici woman teyadduka emisinde abo babajjo temuli theare no substance bajjo bagambye bigfish bigfish ngakola ki pulana ani ate baba mwasa okugulayo ate ka mbabuulire <laughs> nrm eri bweti when you are defending a government you defend its policies si kuvuma mm. you don't need bavumi omuvumi talina lwolumu nrm mm. i cannot buy omuvumi mama kerere kati mumbasiramu mwina kugonde kumaulidi abantu baba basirikiridde bwe batulina avayo alahu akbar alahu akbar kati bamugula imamu noyo nomugula sente bagulanga kalifa wenateke nga yayimba kalifa ogula kalifa wenateke nomusajja alawakibar nti mugula oyo ogula oyo ntikiyamba obusiramu eyayamba musiramu nti akuba engoma mubakatuliki nakuba engoma ngagizanyira nakakuba enanga nti bwomujja ekanisa egwa <laughs> tubakubireko mungalo nedda sebo sooka olabe tubakubireku mu ngalo bajjo basajja mmwe mubala mirundi oh. ali ku kampeyini ya museveni agula abala tomutuma abazanyi tomutuma nyama mukatale tagisobolanaye mwali muguze eki besi ye bamutwala ogula erikopta yaleeta mivumba bamutwala mu winta mwali muguze eki eki waliwo <laughs> lwebaleeta engato uniform z'amagye nga z'abachina tezibatuuka abasajja abawanvu nga nammwe abagenze abasajja bava mu esani uganda bebalipimyeko mwe mugenze okugula ne baleeta engato z'oludda olumu kati mwali muguze eki naye nebajjo balese kalifa <laughs> ani amumanyi immediately get eskowala omuzanyi azanya president waliyo madrid aletaani aletaani nti omusajja oyo omukubi wa nduulu nye bungereza mumuleete muliyo madrid katubakubireko <laughs> mungalo piika makofi piika makofi piika makofi piika makofi <laughs> nze ntule wange nenseka negamba abaana bange ti banaite mubangangaabo bano kyebaliko theyare looking for money bani aba babikola theyare looking for money ekitegeeza bajjo ali musente naye bagenda zikozesaki bamuwako ebitaano ayina ah, mpitkulemotoka yono ogundi webikofiira nga bagikwatidde wali ku gundi abitikisi bamuleeta mu motoka ye ne babala sente zebamubanja ne bamuya mitwalo nkaaga nalinya boda ngobushera bomugoberere mabiganga ekizi ekizozi ya boda boda yeri mwemputa <laughs> moto kana ajire kaundi bankubire simu ndichangola be yagula nene we nabano gundi musibe yatwala nagulire moto abitex ah, yes gade era zabalema yes gade mu people power zabalema abuti muli era bobalaba bekyanga abaana bekyanga simanyi gundi kati ekyo kigundi kiraga ddi kirina bilioni satu zibagenda okibisa baje chifumite bikuwaso wa bali aba bibali kufa oyo lord mayor to be mto wa eh, ni amulonda mbuze ye chibuga chi waliwo e waliwo mwale ye yimba ni mayor we chibuga cha ni de de chibuga cha yogera te muri madubu muri mumvili lero lagadi la aina ah. strategies cha ah, zi Kampala ye ye ye ye ye ye ye obate bwebaali bamutwala nga abasajja batuse nakasongola <laughs> yagenda mukomera nagamba abasajja am the minist of finance mujje munwanirire batema butemi kubanga abasajja bano baaga nti bulijjo badde obeera stable weryozeeka eruzira otukima abo temuli those are mading the waters they are mading the waters is only because nabagamba nti abalwanira musuveni abo ebyo byonna kati that is a good plan to get money you get money mhm. some of us who are committed bitu bitu tulaba nabo tiba ogenda ogula ogula mkubi wanduli basajja mifure nomuyita mkubi wanduli eh, basajja mifure basajja mifure ati kakati oyo basajja mifure omukuba omutera ku byabadde ayogera ne byayogera kati anti ayinza oba yalabye omusana ati ate alaba ddi uyu basajja mivuli mwali mukoledde ekintu kimu give him money and keep quiet who will listen to you nabaga nti ekikubye babidandi nekikuba bakatega yabaani is praise museven ate nogaa nti oyinake weekoledde nti ate njagala mujjako tubuulire tuli wali otamidde okagukuula <laughs> yes seba tugamba mu byobufuzi you cannot move from one extreme end of politics to the other people will not listen you but you. politics tayina ah, permanent ah. enemy na permanent friend bwe batugamba andi nkubuulidde kakati nenzi gyankugamba gwe tolinda kati tolaba nti ena ali mwemaze hmm. negundi people power naye esikuliininga hmm. kati bat mukunde balinze mm. Mhm. nene tumukunde tayinza gula bakubi banduulu abo abo tabaagala tumukunde amanyi sikeya kukulonanaantiezobatalina eh, strategi naye kubulidde oba bandi zino bakuulamu abantu kati soko tunoolire mhm. abo abayimbi omuwala ayimba enyimba n'ayimba naye ngaomulenzi kompoza mulala kati sabakyawagananga tekyamuwa ngaayasama kati imasifindout ono kompoza ye mbwamaanyi mbw abakubi b'amasimu oyo narwesa yakwata abakubi bamasimu yakwata gundi oyo naye ne sawuli yako nabagulira emotoka nabawangua natalina mm, nabakolera mm, atya mm, eh, mbwe abaana abo bebakunga abantu besiye najani abamanyi banagundi sawuli yako naleta nakanakangegenya nakawa sente nekagula emotoka ako kati ngalizo mpita mumitingi yako mitwatendi nti ngenze wanensangawo bajo nze eh. nenjogererawo eh. me can i reduce myself to that level mbana kende chema kero kusuma political science. A person who can help you in an election is somebody who can bring you votes. In fact, you have a budget, you have a budget, you have a budget, you have a budget, you have a budget, you have a budget, you have a budget, you have a budget, you have a budget, you mbotole otola nabotola enca tatwoganira tuliryamamwago namanyo ngutabusi wawesi my time akati nkugamba nti ki challenges ova enaleera nabagamba nti bino byonna ebiba ebiriwo bijja kubeerawo eh. nakugamba nti the nature the nature of politics by the nature of politics is not easy to, con to concede defeat This means that however much the election process can be transparent, losing candidates will always find reasons to reject these results and try their luck again as independent. Katodiranga ono mga umuwala, ono mwesi naira. Uli yafunye kanana, unalimu simanyi mkasamu. Nito ya jaku kiriza. Andite? Iye. E, Nito ya jaku kiriza adeye egundi. He become independent. Ati ati Museveni kyaddalwanisa. Eh, oh, anti kiremie. Kubaka tuno tugenda kulaba. Voters register yabuze. Imagine so independent singenda kweyunga. Nesimu nsubuga yagamba jamii. Nakugamba nti kasa muogera nti akalukabibwa. Eh? Nti akalubakabba. Kabaka fu. Chovola bantu bano batango doyo amagezi gabo. Baleta kadaga aka defending. Na na, na gundi tana agenda kubagamba. Tana yagamba gundi tango doyo. How many delegates do you have? Lwachi busukamu. Bwavuddewo. abogola tasobola okukolera tiwali yakugjawo omusajja gwe nogolera nkugaa nti egundi e, the manufactor since the introduction of money in politics other factors play a secondary role whether it is security ballot or lining up behind candidates one must give out money to voters in order to win nrm party is not an exception waliwo e, e, e, ebyuma byange gwe biraga nga ayina amakutiya ga sente amakutiya musanvu c participating in party primaries means that the candidate faces two general elections this is so because the candidate faces an election from nrm members and then later in the final election by all voters number uh, d NRM contribution given the amount of money spent on campaigns being an official party candidate does not make any difference. NRM cannot give its candidates sufficient funds for the campaigns. Much of the money comes from pockets of individuals. E. Interested camps. In every election, there are interested groups with varying interests and objectives deals sponsor candidates against NRM candidates this is why amiri Shambad, mululi mukasa ingina yabyandaala abraham and aida nantaba we are targeted these private sponsored candidates come with a lot of money f NRM supporters do not appreciate the role of their flag they look at it as a mere piece of cloth therefore being a flag bearer does not add any advantage to the candidate. Normally, all party members would be obliged to rally behind the flag bearer, which is not the case in NRM. The, the, the perception is that a candidate is going to eat and enjoy many privileges, therefore, he or she must pay them up front. Nga nankabirwa, nankabirwa kuganti muzeyi tuwa kafe, nankabirwa yuno nye parliament najimalawo. That's what I'm asking whenever you go. nti nze sisobola kwogerera bakandidati bamwe nga nankabirwa what's the role of a housewife the difference nani nti ababaka ba parliament buli rise ekiteeso museveni abawe sente kisinzira ku nnekya y'ekiteeso oyinza okuba nawenabyobaza ah, ah. nebagamba ah, kati mukazi wo kakati okujjaku ngaoli musiraamu omukazi okuma akaboozi aga nti yazza atamidde ekyo nkikkiriza nti wofumbirwa musajja musiraamu ono mulala mpulira hee kakati ya karungu kubulize gwe gwe batuma okusale mviri ogubotu omutwe omubi hee eh. eh, hee usia mlimu kukusala mviri NRM emu business support NRM bills adu na nkwabi wah afsa chibi inacheno ama wandisi bebe ya fiber mwogira kububi na yu nijichu sabu hati ni yeba amba mkubusimaji buka katikiru ugeenda kubuja wama bano bagaba bano batuka kati bonna be babadde bakolagana nababagudde simu bazigjeeko profesa aliwe kati mbalabye ku macyanga bagenda ewa profesa ekololo naye obabwe ali bafuluma alibuuka bubosekisenge gi future benefits not all nrm candidates make it to cabinet therefore there is no loss if a candidate opts to run as independent in the current situation independently sign a memorandum of understanding with NRM and become ministers in the government. H. NRM candidates fear to inherit the transferred anger from voters who have been disappointed by the NRM local leaders and prefer to carry their own cross. I. There are times when a candidate finds that NRM party is a political landmine to his election campaign. This is a situation where voters choose on, on in an individual on individual merit and not parties. I sponsors, this can also force a candidate to opt whether he or she runs on an independent ticket, yet he or she is an NRM. K, internal wrangles and favoritism, which the party structures or call it rigging can force a candidate out of an LM. Number I. Lack of clear academic papers. Since there is no clear definition for equivalent uh, uh, as used by electoral, electoral bodies, courts of law have handled the matter of academic papers differently eh, with no common uh, specifics. One can can opt for to be independent on an independent ticket for fear of being exposed as one who lacks academic papers and rejected by the party. Kakati tango otanga liya yagamba we want to clear this mess earlier the party is raising a lot of money for by-elections because I can kakati musajja gwenga tuwabita the war why do you use short-term strategies to solve a political problem once you see somebody who uses a short-term problem mwabasea mwe mugamba kawala ti omuliyama omuliyazamanyi omuwerekera paka mukisenge nebwoba omusajja mulyaza amaanyi mm. toyinza gamba nti mukazi wange agenze nekisunuzo ekyeka ebbuku yange eri munju tadde never use short-term strategies problem the other day tango day was saying candace my submit academic papers why nrm is spending a lot of money we are embarrassed when people are disqualified now why didn't you now include academic papers bali mugiomutwogo ne bagwasa luliya baba luliya leta muwalawe nabajjako million bibiri bampie mpale ne bajimujjamu kati you cannot use you cannot run a party on trials on experiment no tibwendaba bayitamu bwendaba wano nga tuyitawo bwendaba wano nga tuyitawo you cannot thats why some of us cannot be toyinza kumpita mu meeting nti nange mukole resolution nga mukijajingira ku bungi si ku bwongo ekutya yebyoya neyamayinja bifanagana kiro yebyoya mm. neyamayinja biba byebyomu mitya mbuulira singa omulamuzi agamba tiku kiro ezo zombi ebyoya neyamayinja londakoemu bakikukuba emirundi kumi olonda eriwo oba zonakkiro zonakkiro zonakkiro zizitowakkiro eyeryoyo neyamayinja eh. omulamuzi nagamba nti bagikukuba emumaaso emirundi kumi rondawo emu <laughs> eyeryoyo neyamayinja golondako <laughs> eriwa yabyoya naye okkiro anti yeyamayinja gaba bagikuba ese ekkiro yiribwa kakati eh. zitu emitwe tegifaanagana you can come in a meeting dressed in short speaking english with the nose toyina nacho intellect situla naawe tebayiza kululinga nti kwendi nange nabaddemu munkubira akantu kaffe tugende kanso kenkubuuzi hey. Eh. wano people power oba nabopositioni bakuba good good day eh. wali bano bebagenda okuleeta eh, ah, ah. abayise mu the issue is not people power we don't have an opposition here the problem is the mafia ganga mafia ganga nabopositioni ejja baleeta as long as you can play ball with them bwekyebaagala obuzibu bwa uganda mafia ganga singa mukakubya omwaliddwe omusajja bwayogera ngaagamba nti fe twakola assessment ku kabasi mukakube mulabe mubawulire nga boogera tikabasajja gwe ajja kubaaga nti odrek yamukozesa kaba mukube kiteekemu bwe wabayo odrek omulala naye abasajja bapolitikiriza ne bagamba nti omukazi oyo tumubuulidde yayingira kampu yodrek atawuliriza ajooga abantu sekikuba agenda mukuba kateekemu owulire uh, We restrict him from doing so by consulting His Excellency, who will also be in his own campaign, who may not concentrate so much on what Tamari Mirundi does thereafter, as long as he does his bidding. Hmm? Because uh, That is where the major problem is. Actually, another thing I wanted to tell you is that uh, there is some information I got from but actually His Excellency plans to move, uh, uh, to, to have a media team that moves around with him uh, such that uh, he, he's able to, to move along with him to different uh, radio stations that normally talks before tam, before the president talks. Yeah? I mean, Tamara Mirundi talks before the president addresses the, the, the, the area. And in the, those small, small organized rallies, Tamara Mirundi will address so it's going to be funded. There is uh, about some 2 billion or 3, which His Excellency wants to release to Tamale to translate all the information into local languages, such that by the time the campaigns start, wherever His Excellency goes, Tamale Mirundi will be there with another interpreter. So when Tamale Mirundi talks, these are the people translated to, to the local dialects there. So really Tamarabund is going to fetch himself a very big thing. That is why he's a very hard person to deal with. He's a very powerful person. Looking at the, the, the, the, the, the, the telescope His Excellency is using, he's going to use him and by far we have to be very careful how we are going to operate so we never collide with him in any way the media the national media campaign coordination committee should never interfere with the tamare and should work on the instructions of the president income, both from the Uganda Revenue Authority and then from the, the government enterprises, looking at the airport, looking at the, the tourism industry, nearly everything is down. So we do not have money as a government. Now, but as NRM, there are higher chances that right now NRM is much richer than, the government. So we need to also minimize being a scientific campaign. It favors that who has money. And them Obata one left, a mini left? Obata two left, even this regime will leave at, at, at any one time and it will leave us here, very alive, because there are several damages that have been caused by such people who never want to be, who never want to listen to anyone. Those that feel that impunity is like a sea they must afford, they must afford forever. So that is what the main problem is. So sometimes I totally don't blame Tamaremirun because I would behave exactly the same way. The only challenge I have is that I have already intertwined with so many things with you people. That's why it is very hard to, to, to avoid. But had I known, I have just behaved like a Tamaroni that the moment you exit, there's totally nothing you leave behind. You simply have an independent life which cannot be interfered by anyone. So those are such things that I should have done earlier. So I totally regret dealing with those people. Don't blame me for that. Don't blame me for that because I have felt enough of it each and every property, each and every word, I have prayed for it to the extent that even when they send me to do for them their project, they give me something very little. Just the peanuts is what they can give. It is only peanuts that they can offer. So normally for you to survive, to gain something, whenever they send you somewhere, be it maybe go for, the, for this and make a project. We are expecting 5 million. So you make sure you go there and negotiate for 7 million. Because you know, when you bring in the 7 and give them their 5, from the 5 they're going to give you 100,000. So such a people who think everything belongs to them, they are very hard to deal with. So that is why sometimes when you see me uh, acting mischievously do not blame me. These are the people who are causing it. They, they have total mischief in their psyche. They never understand each and everything. Hail to Tamaremirundi, for he knew them. He knew these people earlier. When he exited, he chose to go and never to come back. See how many mistakes they have made. They have made us do including yourself, you are still here because you still have the strength, you still have the position, they can still rely on you. And above all else, for you don't care how many, how much pounding they do pound at you. But they are pounding you, Tamara is pounding you, His Excellency very soon will be pounding you. You see how Bamigamere was also pounding you, everybody will pound you until the very time when you start feeling the heat, when they are no longer there to protect you. Currently, I'm not protected by anyone. I only run to, to a friend of Mo's. He's the only person who can really listen to me and tell me, you know, Andrew, this is wrong. This is how you have to do it. But these are the same people you deal with at all times during the day, during the night, during the night, during the dark. But at the end of the day, all the achievements go to them. Anything that comes as a supply, call it a commission, is very, very, very minute. Just like this is all they can offer. So what kind of people those are? kale fm kulalya mutwe bulijjo kwe tuli dakiika 19 zizino ezibulayo okutuuka ku ssaawa etaano ezenkya yonaku olwaleero ebyo bitegeeza ki siwulidde bulungi nga bapulani mulimu egundi eh, jenja okuba banagiteeka ku mutimbagano meeting mwebabadde okubba sente zagundi bino byemulijjo omuloba musenyezi gazikira gakolaki hmm. bagambye ezo sente pulezidenti zeyanegosiatinze ezagunde eh, Eh, ah, leya yediri tebayinza kande batuula ane minisita ngolya my junior my senior would do this nulya bwebi yali gireka mbalala empale eh, bali mugiremu kabaale tujja kuseera okunga abantu oba gundi atukwata covid atukwata naye nga tulumba minisita ya finance omusajja abuke mu disadduke yes because this is money we are going to pay these are loans umusajja agambye oyo akubudde nagamba nze wensanyukira ennyo they are preferring they are, they, they are referring to me nagaana obulu yajja natwala 5 billion nadduka bwembwaba ekiganyuke kasasiro neddo nogwe omulimu omulenzi gwe nagukuwa gandika kugundi olunaku lumundi kulabako ng'olikabanga lyobanga bakutodde mu humanizoo kubanga abo bemukolagana nabo owulira obusungu bwebalina nti buli kantu konna bebakalya bo babakuŋŋanyiza balusula bo ne babba buli wamu kasi tolabanga nga kampu etabuse mm. kampu etabuse mm. nze kenadde enjagala ka covid baba abasajja batula wansi ne balizoninga bagambye nti abaana tebayinza kudda mu ssomero ntekateka eziriwo bwerere sente tewali naye nsaasira munyampi muyingo nga sente balala bebaziridde awukanaye bikamu munyampi ikanot bwekiwange nkube enyondo omutwe mbu tajja byogerako sijja byogerako those people batulazire banalizing bagambye kabasajja kkubwa bo bakomisoninga dda abantu babe ne bagendayo ne bagamba nti odrek yayonoona kabasi kabase kabamukube deniw mhm. abantu bonna babakoze balina lainapu yaabwe naye bagambye mbu mirundi agenda kubasinga abantu baife bonna bagwe ee gwe mulimo gwange i don't want you to control the state if you don't want me to fight you swallow your humble pie go to the president apologize to him by undermining him mudire bugagga bamu bonna bwe mubye ekiragiro ekyokutaano mu bukatuli kiki tulagira okwezzayo ebibba eri byannanyini byo ebintu bye mubbye ne mubba ne sente za covid ne mubba sente za school fees ne mubba ki mukwate sente muzizeeyo ewa pulezidenti wisalikyerevo obuinsiting people waliwo kati gwenda bye mumawulire nga mukuba musanyuka abazungu ne bamwenda abazungu ne bamwenda abaana bebajagaddadi abajungu bamwe abazungu bamunoonya trafficking nehuman organis baminisita babiri babaagala wano babeetaaga abazungu bajja kufiira mu bihome byabazungu derudaine european jairs amutering yo ejoga abasajja bano n'abakazi libayitiridde toyinza kubba buli kimu obonya oh nobba n'omulawo no abaana balireje nabaana notabasenya wano bomulawo nomulawo bagubba babbi ekiyitiridde kati bali ku faamu zaabwe bekukumye ono tomulaba kozi wamulaga luli abantu anyampisa eswagaoyanyampisa esagwatomulaba oyo oyanyampisa <laughs> ki muliyita mutya abavubuka swaga kati oyanyampisa eh. swaga waliwo bino ebiri mu lugandasente zasente si luganda luno eh, sente zasente abaliira abaliro kukinduka mm -hmm. ne banyampisa eswaga banyampisa eswaga kati oyo anyampisa eswagakitegezaki <laughs> hmm? tumulabaza sente za lediyo yazibbadda anyampisa swaga <laughs> nze mbabuli amagezi let us do like this let us accept nti sente za covid ezamasomero bazibba let the president put up a neswak kyabaana baffe basome tuise shule amasomero gayinza kugulwa ugatia system etia ewali andi kan kubuli tikisoboka wa because uh, oh, uh, you, need you need an inspection you need an inspection department mm. to gandi check school buildings kwa bana bali bagwa where schools have gone back have opened by no kubera you follow up sanitation and social distancing kakati if you hold up presentation ne, ne, ne gundi ne distancing social distancing esomero lyali mu abana olukaga bakyajamu uh, ah, and ah, kadibaba teba jam yes this is where which, which, which tag hey, eh, space you have to use UPDF itaba eba kwa lele tent kubaba bila mu service de, delivery ama company gabu agabbagabbnatiddemu nemeasure eziyinza okuteebwa wo eh, amasomero kooperatera eh, bajja kugaa amasomero matono nnyo agasobola eh, kisobolakatabajene oyo omuwala omuwala naye oyo omuwala olunaku lumu nga bamutadde mu kakiiko oyo edayana alifuuka mweru nga zaali oyo omuwala nga bamutadde mu kakiiko alifuuka mweru nga zaali yes shiubikamu brown talidaaka wanudde that gal ubikamu gundi kati bamagezi ge bayina okugaa nti zino sente simanyi testing emitwalo ameka ekenya e, batestingira mmeka mu dola mmeka t bakikola ku bantu kumpalusali nga bamasomero nti lwavu tutesiyowa mwana okugenda ku ssomero mitwalo ana bakimanyi theinoansi mhm. schools reopen buli mwana ojja mutwalayo abaffe bebajja okusoma omwafu atagookya ate omwafu agookye eh. abafu bajja eh, gookya eh. nabaga nti omusiraamu atalina sente zirya mmere mukisibo tomutegeera naye waraba banne nga balya <laughs> aba bano bano abantu bemulaba bano amasomero agamu gagulewo musabeko nti simanyi bwomugano simanyi muki aba bala basigale kaka ti nababuuza nembagamba tinaye bananga hmm. abasajja bano abasajja bano tebalina magezi nababuuza nembagamba bwemutesinze covid 19 takwata basirikale kati what are you complaining nti abasirikale kabakwata nabaga nti abasirikale abo banona bali ingira bala ba besenta bali ku defense ne babayo omwenge ne bakola ki ne badira abalwadde sasi bebayola ne batambula nabo ku pick up bo bali baga nti kati emundu eh hey. ah abo mukuloza kwabwe kati kabalidde yes kabalidde this is what you expected these people went were forced into the exercise without protective gear mwalifunyeko egundi e, e, tenagamba omu ku batabani bange abo badokita nembagamba nti ekyambalo kya dokita kigula sente meka nti dola abiri nebungereza babiddamu nebagamba nti tubyoza ekiro hmm? sente gampitirivu nemugamba naye if one of you dies mikwano gyagisobola kuleeta sente meka nga ate sikyakulekavalinga mingi letm ekyenyamba tebabateeka mugundi mu dangerous places naligenda bagulira gundi ezo dola abiri twenty dollars eh, pa chambalo nibe chiba cha buli runako uchigula five days e dollar chikumi chiri mu sente meka chiri mu sente meka how much money was it needed to create a special unit where you could equip it with eh eh eh eh eh, eh gundi eh eh protective gear tuwezi mazoe chitegeira katimutubuli ya basawo baluwa what did he expect mm hey omutamiivu bw'aba ava mu bbaala n'agwa omutwe n'agwasa awaabira nayire bulwale <laughs> awaabirani busiru bwe kakati mutubuulira ki you took your sent security forces in the operation where everybody was suspected covid carrier kakati bafa mm. you did not protect doctors bafa what are you telling eh, eh, alarming figures yeah, they must be alarming tezinaba nakuba kyekyo kyewakola ekyo kyennyini gwe covid wali omulowooza nti wamangu era mpandisa akatabo kange nembaga nti the positive side of covid-19 covid-19 ajja kutuyamba why nti babbye ne babba emmere ne babba amata ne babba buli kimu kyonna bemagaza and the disease is continuing is becoming alarming abo bakugamba ntiwezala enkalo abo abasajja bebabogeeggwanika kkalo kakati mbagambye covid the good side the positive side of covid 19 the story of akalolo and the region in uganda enkoko e, e, e, e, ino kumale naku wabili munana nge mamira katibwe baya mamira masumba etuka ne muna kumakumi ana paka akalolo likajigobako akalolo kekagoba enkoko kumaji Mm -hmm. COVID-19 ya jatu yamba umubi okuduka abantu wajabategera covid-19 has exposed the society to expose the thieves ekyokubiri fwe mu baganda batugamba nti akasikonda simakamanyi mu lungereza kekajja omulwadde ku muliri ate abawestan abo bakayita muyinzoga nti mpe mudde nkyogera abawestan kyebayita akasikonda ah, kireke eh, <laughs> akasikonda kekajja omulwadde ku buliri covid-19 ejja kutuyomba okukuba egurupu yamafiyo eno kubanga abantu kati bagenda kutegeerera ddala nti abaana tebasomye lwaki eh, eh. ani alidde ensangi balyoke batwala emiyingo emisinde miyingo tuyanzeege yampuliriza twagala okuwumbawumba puroguramu yaffe olunaku olwaleero njagala kwebaza okuba ngu badde kitundu ku puroguramu eno olunaku olwaleero eh, eddakiika tonotono wanezulayo kuwunzika sho mwebale nnyo gye musinzidde okutegattako ababweyogerere vocational training eh? abanyampisa eswaga baba tayita ezo zijjawa omulaba sebo ledi sente za museveni ah, emuli mabega <laughs> sente eh? yazibba onanyampisa esagwa esaga omulaba sajja wa maanyi nnyo ono mm, mm. <laughs> ate kati omanye abantu ba uganda bazibu nnyo kati bayinza omutunulira nibaga naye ono wakabira ki <laughs> ah, ah, ah, ebyakabira babiveekoekuletinga abanyampisa <laughs> eswaga bo webali rediyo nebaziba nebadunaye abatakoowa sente bannange babatuma sente mekakyovola bambagamba nti mu uganda mulimu abatagenda kufa waliwo abawooza ba katonda beyatuma ku nsoba ba sitaani mhm. ku lunaku luli enyonyi ejja kuva mu ggulu oba ewa sitaani mugiremu malayika bweriba ya katonda gibuliiru balinye n'amakutiya gaabwe ge yabatuma <laughs> but the way theyare stealing money spelling nothing it means theyare not going to die these are revenue collectors for god bano bawooza bakatonda <laughs> they must be collecting money for, for god ampuliriza mbeera eh, nonakulungitukwebaza uh, okuba omuwulizi omulungi gye husein katokatende sebo tukwebaza nnyo obaka obwo n'abalamu na gye musinziira okubanga mulinaffe